Com sempre diem, el nostre programa és sempre especial perquè els nostres convidats sempre són especials i este 25è programa que, que estrenem ara mateixa eh, jo crec que també agradarà molt als nostres oients. Eh, sí, buenas, sóc eh, Vicent Chilet, eh, periodista del diari Levante i també col·laborador de la revista Panenca des de la seva fundació i avui precisament estem així per a parlar del número monogràfic que es va dedicar el passat mes de febrer al, al Club de Mestalla. Moltes gràcies, Vicent, per haver respost a la nostra crida i per la teva amabilitat. I bé, com dia, aquesta entrevista serà especial. Probablement mai s'haurà fet, o sí, s'haurà fet alguna, però no és molt habitual fer una entrevista que gires sobre un número concret d'una revista. Sí, no, le, mm, la veritat és que eh, per a nosaltres, per a, per a la revista Panenca, va ser un número molt, eh, eh, molt especial perquè era molt, molt anhelat, ja feia temps que, que l'estàvem preparant, al ser una revista de caràcter mensual, eh, doncs eh, incita també pues, a que la planificació siga a molt llarg eh, termini i la veritat és que per la resposta de, de la gent, pel feedback dels eh, lectors, tant eh, pel, pel carrer o per les xarxes socials, l'acollida la, ha sigut molt bona i estem molt agraïts. Eh, és un número especial i podríem dir que quasi redono perquè és el número 49 de la, de la publicació quasi coincideix en la celebració del número 50. Sí, i, i bueno, si ens posem també a fixar-nos en, en números, l'any 49 crec recordar que també el València va, va guanyar una, una de les seves copes i, i bueno, té aquest eh, homenatge implícit. Mhm. I, i bé, podríem... Sí, és que podríem fer, fer també la reflexió sobre el Panenka on van començar... És, eh, sempre ha sigut una revista que jo he apreciat perquè no se centrava mai, potser... No era molt localista, per, per entendre-nos. Tractava molts temes, molt... Sí, tracta d'alguna manera ampliar el, el foco eh, quan, quan parlem de, de futbol, que és un, que és un fenomen eh, d'un alcance, d'una... una inmensitat eh, universal i el que passa és que l'anàlisi que se sol fer del futbol cada dia eh, mirant les, les notícies, els Manolos, Pedrerol i demés, sempre el focus posa molt en la immediatesa inclús de l'anècdota, la, de quan és un fenomen que té unes repercussions mm, econòmiques, sociològiques, culturals de, d'alcans eh, eh planetari. En aquest cas, doncs hem, hem intentat eh, endinsar-nos dins d'un aspecte que per a mi encara no està, la definició no està tancada com és el, el relat del, del València. Sobre aquest relat parlarem més avant. Eh, la reflexió que jo volia fer és... Sí. Eh, Panenca normalment els números solen ser molt diversos, té un tema de portada, però se tracten molts temes. Sí. Com abans has dit, i Podem Adivinar és una revista cultural i esportiva alhora, per la qual cosa se pot parlar de, del futbol des d'una vessant fins i tot sociològica i se, i se tracten molts temes, però sí que han hagut uns poquets números que donaven més, més protagonisme a alguns clubs, no? Se parlava un dels primers clubs de què se parla fou precisament de l'Oviedo, no? I de, de la Pedrera... De sí, l'Atlètic Club. L'Atlètic Club. Sí, l'Atlètic de Madrid. Sí. L'Atlètic de Madrid i la seva identitat també en un número relativament baix. El València s'ha fet esperar. Sí, bueno, però el València ha estat sempre eh, present a la, a la revista. Eh, jo mateixa pues, he fet temes com eh, entrevistes pausades i molt reflexives amb Roberto Soldado, eh, Amedeo Carboni, eh, David Albelda, eh, s'ha tractat també pues, la tragèdia de, eh, de l'any 93 a, a Calrue, eh, s'ha entrevistat a Baraja també, Eh, S'ha parlat de la Copa d'Europa perduda dramàticament a San Siro l'any 2001. Eh, D'alguna manera, pues, eixa, de degoteig constant sí que havia estat eh, present a lo llarg dels, dels números des de fa eh, quatre anys que havia estat la revista. En el número 0, per exemple, hi havia una, bio, una biografia no autoritzada del nou Mestalla, i, però sí que és de veres que faltava tal vegada pues, un número més, més coral, més eh, polièdric, que eh, pues, anarà al l'anàlisi de, de, lo que és el Valencia i lo, lo que representa i a banda fer-ho des de l'àmbit estatal que té la revista, perquè moltes vegades del Valencia se parla en, mm, no en mitges veritats, però sí en molts eh, tòpics, y, y, esta, y esta revista, pues este número els, els combat i, i, i va més enllà, rasca eh, dins de tots els clitxes que se solen associar al, al València. Uh -huh. Perquè, com comentaves abans, eh, la visió del València des de mitjans estatals normalment ve de fora, Fan mm. sí que és una revista que té la seu, si no m'equivoco, en Barcelona, encara que sí. gent com tu estigueu en el Consell de Redacció, i este és un número molt valencià, no només per el tema, sinó pels periodistes que apareixen. Sí, sí, clar. Eh, sí, el, en tots els, el, tots els dossiers que es fan, ja siga inclús també internacionals, si ha hagut alguns que hem analitzat el, la realitat del futbol italià o el futbol a la ciutat de, de Manchester, sempre eh, la nòmina de col·laboradors i d'analistes eh, no toquen mai d'oïda el tema. Solen estar sempre molt relacionats en, en el club, son analistes eh, locals i jo pues, que m'he encarregat d'alguna manera de fer-la eh, pues, estar eh, damunt del, del dossier sí que he volgut eh, rodejar-me pues, de, de gent que conec, de gent que sé que coneix molt bé la realitat del, del València i, i bueno, la, la nòmina és espectacular de Vicent Molins, Paco eh, eh, Rafa La Huerta, eh, Pau Fuster, que és un gran coneixedor de, de la realitat de la plantilla actual del València i, i jo crec que és pra, eh, pràcticament immillorable. Uh -huh. El número 49 de Panenca, que apareix en portada empeix el Ratpenat i el Palmarès i porta per títol VCF, València Club de Futbol, un relato inconformista. Eh, entrem ja al, al moll de l'os, que és el relato. Eh, això que abans tu has comentat, que la intenció vostra també era treure ixe caldo que n'hi ha. Eh. Sí. sí, més que res perquè el, eh, és, és una qüestió que, que és difícil d'entendre, no? que un club eh, quasi centenari com el València no s'entenga realment quin és el seu lloc en el món. Eh, si fas una mirada pues, a altres clubs, tipus eh, l'Atlètic de Madrid, està sempre rela relacionat en el mite del, del Pupas, el Real Madrid sempre s'associa al, al caràcter guanyador i gloriós de l'equip de les Copes d'Europa i de, de Stefano, el Barcelona l'equip que és més que un club, el Levant pues, té este relat també reiteratiu en, en l'estoïcisme, eh, inclús el, el Betis, eh, la Real Societat, eh, l'Atlètic Club, i, i el València, en canvi, no se sap eh, massa bé què és el que representa i això és una de les fonts d'incomprensió de, del club de cara a l'exterior. Eh, és, és un club especial. L'explicació que donem en el, en el tema central eh, ha nominat una crònica inestable eh, de, per part de Vicent Molins i, i per part meua és, eh, la conclusió va ser que el València eh, no té tancada la seva definició perquè és un club humil entre els grans però poderós en, entre els eh, xicotets i això el fa manejar-se en una paradoxa de la frontera que no assimila massa bé quin és el, quin és el seu lloc eh, n'hi ha, ha vegades pues, que, sobretot, quan, quan es guanya un títol i creus que ja estàs en, en l'òrbita o en la realitat natural del, del Barça i del, i del Madrid, després ve el, el desencant de no saber i de no poder, perquè no tens capacitat per, eh, tant pues, eh, econòmica, esportiva, històrica, inclús de recolzament demogràfic de, de les aficions, no pots mantindre això en el, en el temps i fa que tornes a altra volta a la realitat de ser l'equip gran entre els, entre, eh, entre els xicotets. I, i bé, pues el, al final el leitmotiv que li hem trobat al club és un poc pues, el que diguem en portada, el relat inconformista d'això, d'aquesta eterna aspiració a ser un, un equip gran, de tindre molt clares quines són les teues aspiracions i això genera moltes vegades eh, una imatge d'incomprensió, perquè, eh, per exemple, molts eh, periodistes o aficionats d'altres eh, clubs en altres ciutats pues, no entenen que se xiule entrenadors així, que Emery en, en tres terceres posicions consecutives se'l se, xiulara, eh, i realment és que el València al cerca, al arribar a, a consolidar eh, un títol en cada, en cada dècada, o si no un títol, algunes eh, finals coperes o inclús eh, d'Europa, de, fa que tinga, eh, cada generació de valencianistes tinga un referent guanyador, però un referent guanyador que en el pas dels anys eh, posteriors no s'ha pogut eh, eh, consolidar. I, I és el que diguem a la revista que no n'hi ha una frustració major que n'hi ha una frustració encara major a la de no aconseguir un, un objectiu, un somni, un, un títol, que és aconseguir-lo però no poder-lo gaudir en el temps perquè a la temporada posterior pues, tornes a la, a la realitat de sempre. I aleshores un poc el, la conclusió que traguem és que aquesta insatisfacció és el, és el col·lateral, però és també el, el motor que te fa pues, estar sempre eh, reviscolant i mai rendint-te i, per exemple, una temporada com, com esta, pues, que ha sigut molt, molt dolenta, que encara hi haurà problemes per a consolidar la, la permanència, l'any que ve pues, el missatge se va a, a renovar i continuarem altra volta mirant cap, a, cap amunt i, bueno, és, eh, és, en, en, en ocasions és frustrant perquè eh, perquè molt, molt poques voltes eh, s'aconseguís, però està sempre està bé tindre dins de ADN pues, la voluntat de, de voler arribar. <laughs> Has tocat moltes coses, molt, eh, perquè, perquè és això, no? Vull dir, vivim ara en un moment, no sé jo per què serà, però vivim en un moment en què molta gent això que podríem anomenar potser els cercles literaris del València Club de Futbol eh, estan com reivindicant o fins i tot buscant quin és el seu relat literari. Sí, jo crec sí que també ha vingut una miqueta influenciat per la despersonalització, el desarrelament que, que viu ara el club eh, i que es nota sobretot quan la situació esportiva no és positiva i fa pues, que es busquen, es busquen referents, no? que eh, s'intente tornar una altra vegada la, a l'essència, a la definició més eh, genuïna d'un club que en ocasions pues, és intentar ser un club normal, que és el que ha dit de ser el, el València. Jo recorde, per exemple, que en la, després del 7-0 en el, en el Camp Nou, en el, en el partit de semifinals de la nada de les semifinals de Copa d'este any, eh, la gent al final lo que, el, el record que més evocava era el, el, el cap envenat de, de Bossio en una bretxa eh, en el, en, en la front eh, i a, aquell equip que va guanyar per primera vegada en el Camp Nou després de tornar a, a primera l'any 87, que era un equip de canterans, un equip humil, pues en, pues en, eh, pues en les idees molt, molt clares, en moltes eh, limitacions, però en molta determinació. I, i és això el que igual se, se tira en falta, pues que sigui un equip que no tinga tants noms o, o promeses exòtiques o que te gastes 30 milions en un davanter que, que al final no, no ha marcat gols, sinó que sigues un club pues això, no estrellat i pues, en uns referents més sòlids i jugadors que senten el ferro. Abans parlàvem de Meri i aquests tres, eh, tres campionats de l'altra lliga no? que s'aconomen mhm. en aquesta època i després parlarem de l'acte de presentació de la revista L'IBAM, no? que va ser fet en col·laboració amb la llibreria de dades, si no m'equivoque. Sí. I on, diguem, s'acaba fent una espècie de taula redona que algú dia que era l'acte més paregut a una junta d'accionistes o una junta de socis del, de l'antic club. Sí, probablement. I ahir se parla de com Atlètic i Madrid i Sevilla, que són equips eh, ara molt exitosos, eh, realment el que havien fet per a ser exitosos esta dècada és imitar el València. Sí, sí, sí, eh, eh, completament. L'altre dia ho raonava eh, en Amedeo Carboni, que el, vas tindre l'oportunitat d'entrevistar-lo per al diari, i, i jo li preguntava sobre com eh, l'Atlètic de Madrid havia sabut combatre aquesta resignació tan asumida en el campeonato español de que no se puede competir contra eh, Madrid y Barça Y lo que me va a dir a Medio Carboni es que Atlético de Madrid no había fet eh, cap altra cosa que imitar al, al Valencia. Y tenía toda la razón, porque bueno, sí, eh, va a comenzar guanyant Copes del Rey, alguna Liga Europa, eh, finalmente la Liga, va a estar a punt acariciar la, la Liga de Campeones y tot en un procés eh, també equiparable al del, al del Sevilla, encara que a menor escala, pues, fet de, de realisme, no? de tindre un equip, un bloc que tal vegada pues, no puga competir en qualitat de xoc en, en Barça i Real Madrid, però molt sòlid en defensa, eh, que a partir de la defensa pues, eh, transforma la seva definició d'equip eh, competitiu i és eh, ni més ni menys que el, el mateix que va fer el, el València en la reconstrucció a càrrec de Claudio Ranieri la temporada 97-98, que a partir d'ahir pues, ja s'estabilitzen les bases de l'època més gloriosa moderna del, del València, la Copa del Rei del 99, les dos lligues, les dos finals de Champions perdudes, la Copa de la UEFA i, i, i d'alguna manera el que també diguem a la revista és que eh, en, en les ocasions en, en, en les que el València ha intentat o, o ha aconseguit ser, ser el millor equip, eh, ha perdut la referència que l'ha arribat, que li, ha, que li ha possibilitat arribar a ser un equip eh, poderós i s'ha instal·lat, pues, ha intentat jugar a ser altra cosa, a ser un equip eh, de rics, eh, pues, pensant que per la simple inèrcia els gols te, te van entrar i, i ara el que, lo que li està passant al València és la conseqüència última de la digestió equivocada del doblet de l'any eh, eh, 2004. Des de l'any 2004 totes les eh, gestions, però sobretot eh, jo crec que és, és més víctima de tot el desastre que va passar en, eh, sí, en, en Juan Soler, eh, pues eh, se va, se va penant eh, eh, tot això. Van entendre l'època tecnòcrata de, de Llorente. Eh, al final, pues, les hipoteques del club són tan grans que es va arribar al col·lapse de no tindre altra alternativa que optar per un eh, eh, procés de venda i el, i, bueno, i el nou propietari Peter Lim ha optat també per un model de, de negoci que tampoc ha reforçat els, aquests vincles que, en els que s'han fet forts eh, l'Atlètic de Madrid i el, i el Sevilla, sinó que ha sigut més bé una fugida cap endavant pues, que ha dut a l'equip ara pues, a una situació molt eh, compromesa i de la que possiblement esta vegada sí que s'aprenga, sí però per una, no per convicció, sinó perquè no van haver els diners de la, de la Lliga de Campions, no va haver possibilitat de fitxar grans eh, futbolistes i probablement es faça a un equip més, més limitat però més sòlid des del punt de vista competitiu. Uh -huh jugar a ser lo que no érem, hem parlat de com l'Atlètic de Madrid, que al principi vos guanyava alguna Copa del Rei, alguna Europa League, així anar dient, una Europa League. Eh, I eixa reconstrucció de l'Atlètic de Madrid eh, crec que es fa amb el director esportiu de l'època Glòries al València, uh -huh y el entrenador, si no me equivoco, era uno que no más així, que era Quique Sánchez Flores. Sí, sí. sí, sí. El, el problema moltes voltes és pensar que eh, per a ser un equip fort, eh, lo primer que ja directament has de, has de guanyar la, la Lliga, inclús eh, tant el, el Sevilla com l'Atlètic de Madrid i el València, que és d'alguna manera qui obria tots els altres equips i se, i se camí, sempre pues, si realment acabes sent un equip fort és per, per anar eh, a poc a poc. No se pot guanyar la Lliga eh, directament, inclús abans de guanyar la Copa has d'estar uns anys pues, sent un equip ja fort, eh, reconegut, eh, orbitant sempre pues, en aquest hàbitat natural de les places europees i ja a poc a poc, pues, eh, inclús abans pots tindre una final de Copa que, que perds, com és la que va tindre el València en l'any 95, si no m'equivoque, i jo parlava precisament eh, fa uns mesos en Leonardo de d'Araujo, el defensa lateral internacional brasiler que va tindre el València a principis dels 90, i jo li preguntava que una de les grans eh, defectes o cases que sempre es deia sobre la seva generació era que no havien aconseguit un, un títol. I ell me deia, i en una reflexió pues, en prou eh, perspectiva i trellat, que el, realment mm, ells estaven complint una, una fase que era encara pronta per a reclamar-li al, a València que poguera competir perquè no feia ni 5 anys o 6 anys enrere havia estat en, en segona divisió. Se, eh, ell deia que començaven a posar-se els ciments que eh, farien en el futur al, al València un, un equip eh, poderós i que, però que això per a ser sòlid i ser sostenible en el temps havia d'anar a poc a poc. Se, eh, se va tindre pues, la, el subcampionat de Copa del 95, la, el subcampionat de Lliga de l'any 96, ja després, eh, en l'any 99, ja guanyes la, la Copa del Rei i ja tot va dins d'una un, trajectòria ja més, ja més eh, sòlida sí. perquè t'assentes sobre una base forta. Mm -hmm eh, les reflexions de, Le de Leonardo eren les mateixes que feu Fernando en la presentació de la revista. Vull dir, ell dia, és que el nostre, el nostre equip ens diuen que si, que si no sé què, però ells pràcticament dos anys després, crec, d'ascendir, acaben tercers. Sí. I fan números que dia d'avui serien de Champions, l'únic que, clar, en aquesta època era jugar UEFA. Clar, sí, és una de les grans... Eh, pues, de les llàstimes no? que, va, que va tindre aquell equip que pues, en el format actual haguera sigut un equip tradicional en la Lliga de Campions i, i estic segur de que pues, per la qualitat tècnica exquisita que tenia aquell equip entrenat per Gus Hiddink, pues, el València haguera sigut un dels animadors de la màxima competició. Uh -huh. Parlàvem de la, de la identitat, de jugar al que no volem ser, de construir ciments, el Sevilla, que és un dels animadors, pot ser no de la Lliga de Campions, però sí d'un mm, equip molt laurejat en competicions europees, que, que són ja tres Europes League seguides. Sí, quatre en total. Sí. Quatre en total i tres seguides. Eh, és un equip que ha fet els seus ciments a partir d'un entrenador que si no volíem, que era Emery, que l'únic que feia era aconseguir eh, eh terceres classificacions, i també jugadors que si no volíem. Rami, Vanega, que és un personatge que jo crec que també donaria per una revista ja soles, i una de les causes, aquesta reflexió ja me disculpareu que no, que no recorda qui la feia, és que a, a Emery així se li demanava els 20 milions fijos de classificar-se a la Lliga de Campions i si t'amuntes els fills com a tercer no has de jugar fase de grups. Així se li demanaven diners i a Sevilla li dient concentra't en Copes i en un Europes Leagues que això són títols i són alegries per a l'afició. Sí, és una de les conseqüències que tenia la visió eh, en excés tecnòcrata de l'època de, de Manuel Llorente, uh -huh. que no sols en això, també pues, en detalls que en la planificació de l'equip pues, eh, a Braulio Vázquez se li demanava que no fitxara massa futbolistes eh, veterans perquè pues, en la posició de, de rescat econòmic per la qual havien posat a, a Llorente eh, per part de, de Bankia, pues lo que prioritzava era el fitxatge de jugadors eh, jovens que no foren eh, massa cars i els, que, i els quals els poguera treure un, un rendiment eh, econòmic a mig termini pues, que fera pues, que les, el quadre de resultats del pressupost anara, anara millorant. Eh, L'únic que passa és que el, la, la gran... El, el, el gran error de, de, esa época va a ser que eh, es priorizar a massa pues, en l'aspecte únicament matemàtic no? d'entrar de, en la Lliga de Campions, que té la seva complexitat, però que també se van aprofitar uns anys que l'Atlètic de Madrid i el Sevilla tampoc estaven bé, pues el Villarreal va, va baixar a segon, no tenies massa competència per la tercera posició, Saba estava a la tercera posició en, en una puntuació pues, que avui te faria ser quinto o sisè i, i d'alguna manera eh, va faltar la, i ser intangible no? de, de l'emoció de, pues, de xafar unes semifinals eh, de la Lliga Europa, per exemple, o estar en, en una final de la, de la Copa del Rei, que era una competició pues, que no es prenia massa en, en consideració, i això és el que realment fa, fa reactivar un, un club i tindre una massa social molt ben alineada i, i, i fidelitzada. Pues que un club de les aspiracions i les ambicions del València de pues, una volta cada eh, 4 o 5 anys puga estar present en, en esdeveniments aixina, que més enllà de que al final els, es guanyes, pues, és l'escenificació, no? el que importa, que és, tornes a ser un equip que, que està en una final, en tot el que això implica, de l'èxode de, de desenes, de milers d'aficionats i, i tot això referma també pues, el sentiment de pertinença a un equip. I d'alguna manera va, va faltar això. Realment, eh, jo no recorde de l'època d'una Emery cap eh, moment eh, destacable pues, de, de, intangible, no? de l'emoció. Eh, Inclús en Europa pues, mm, tampoc va haver cap eh, moment el, les eliminacions varen ser pues, prou amables, eh, en una rendició pues, no, no massa forta i, i inclús en, eh, en l'època anterior de, en Quique pues, podies podéis recordar la l'eliminació de, de l'Inter de, de Milà-Mestalla, que va tindre un voltatge emocional molt, molt gran, però, però realment eh, sí que a Emery sí que se li podia reprotxar això i després sí que és cert que se sí, disposaven de futbolistes que en altres equips ah, ho han fet bé però realment jo crec que a Mestalla tenien la seva per la raó que fora i també ja perquè s'arrossegaven ja de, de molts anys ja la seva època havia finalitzat. Altra cosa és que crec que no se varen vendre al preu que, que pertocava, però jo crec que ja la relació de Mestalla en jugadors com Ramí o com Vanega estava ja molt viciada i era millor pues, anar renovant. Uh -huh. eh, durant el número, que passa un poc el que estava passant en, en esta entrevista, no? que estem a lo millor fent eh, reflexió, introspecció i Mira, fins i tot, en nostàlgia no, perquè és com has dit, no? l'època de Merin pot, has dit, no n'hi havia emoció, no? Pot, ser no fos una època divertida, sí, però ara és, es veu és, nostàlgia. Sí, és, és curiós perquè la, la revista va eixir dies després de perdre 7 0 en el Camp Nou, els companys de la revista en Barcelona estaven un, un poquet eh, atemorits, per, per dir-ho educadament, eh, de, pel fet de, la, de que la revista no, eh, pillar a, a, a l'afició i als lectors de, de València en, pues, massa resignats o en una distància sobre l'equip eh, considerable, però realment eh, per tot el que comporta també tota la simbologia que té la, la portada pues, en Mario Kempes, el Rat Penat, Mestalla, tots els títols, el, eh, de fundació y la figura icónica y victoriosa y monumental de Mario Alberto Kempes va tindre pues, un efecte de, eh, eh, completamente oposat, no? de, de, de refugi, de de, de, un poc de cariño que te permetia aïllar-te d'una realitat que era molt eh, depriment i, i, i depressiva. I la realitat és que crec que el, per, per lo que comentàvem abans de, de veure pues, els comentaris de la gent en, en Twitter o de gent que te crida i te diu que, que no troba la revista, que està exaurida en molts llocs, la, la reacció ha sigut molt, molt bona i, i ha sigut, d'alguna manera, eh, com donar un pas enrere, fer una mirada enrere per a veure tot el que eh, has eh, suposat en el, en, el, en el passat, tot el que has eh, representat i és una manera com de prendre impuls de cara pues, a fer-te fort en, pues, en la incertesa del moment actual del club. Si vols, passem a analitzar també un poc els continguts de la revista. Sí. I l'article, la col·laboració que, que encapçala el dossier dedicat al Banc Club de Futbol es diu Una crònica inestable sí. i està escrit a quatre mans per tu i per Vicent Molins. Sí, <clears throat> era un poc la, la peça central, que era la peça també que més ens interessava de cara a lo que eh, et comentava abans, de donar-li pues, una visió al, al club que permetrà rascar en tòpics, anar més enllà de, de clichés i eh, presentar al, al València, intentar eh, trobar-li eh, la solució a aquesta equació eh, desconeguda sobre quin és el seu relat i el seu lloc en el món i jo crec que d'alguna manera sí que, ho, sí que ho hem aconseguit eh, trobant la clau d'aquest inconformisme, d'aquesta insatisfacció que te fa ser un club poderós quan menys te, te ho esperes, trencant tots els pronòstics, i, però també un club eh, a voltes molt eh, punyetero i molt inclús autolesiu quan, quan les coses no, no van mal i l'exigència pel record d'aquests anys eh, el de, de Glòria fa que sobre l'equip se volquen unes, impos unes imposicions que a voltes són eh, feroxes i, i, que, i que fan mal. Però bueno, eh, al final és, jo sempre dic eh, que el Mestalla, el, el pas eh, subterrani de la sèquia de Mestalla per, per l'estadi, més que aigua, pugui aportar lava, no? perquè el fa, el fa que això, que el València siga un club sempre en, en eterna eh, combustió i això sempre meneja, meneja la foto, no? fa que la foto isca borrosa i que no se puga apreciar en, amb tanta nitidesa com en altres clubs quin és el, el, el relat clar del València. Has parlat de cada generació de valencianistes que tenen un, un, com a mínim un títol en, en, en la memòria almenys així, ha sigut així des dels anys 40, en els anys 20 i 30 són títols regionals i a partir dels anys 40 ja són tot títols estatals o internacionals. Uh -huh. Uh -huh. I, I has dit que ahir n'hi ha una cosa, no? vull dir, una exigència que pot ser a voltes ha passat que les ressaques de totes aquestes eh, col·leccions de títols, no? perquè podem parlar de finals dels 70, primers 80, en un equipasso que era pues, això, no? Rep, Kempes, etc etc sí. per, per temporades, i que va traure menys títols ser dels que podia, però una Supercopa d'Europa que està ahí, una recopa, una copa, i després ve sí. una, una ressaca que acaba en l'equip en segona, de recuperar-se d'aquesta ressaca passen pràcticament 20 anys, no? des de la Supercopa del 80 fins a la Copa del 99. Uh -huh. Ahir ve l'època gloriosa que acaba en 2004, millor equip del món, València Club de Futbol, i ara estem en plena ressaca. Sí, és, al final la història és, és cíclica i el futbol, per molt que estigui governat per factors eh, atzarosos és, és, un, és un esport prou eh, previsible si, si les coses pues, eh, es fan en, en trellat i en, i, i en tota la humilitat que li ha faltat al club eh, estos anys pues, és, és probable <clears throat> que tingués un model més sostenible, perdurable en el temps i, i, i competitiu. <clears throat> Perdó. I, I si pues, eh, te dices dur una miqueta per estar també... Pues, eh, jo crec que va també un poc en el caràcter dels, dels valencians, pues, esta cosa pirotècnica del, del pensat i fet, de la sou paguelló, eh, fa que, que quan realment i ser treball humil i competitiu t'ha arribat a ser t'ha arribat a, a donar la possibilitat de ser campió, després eh, ho, ho pagues perquè ja pergues un poc el, eh, l'oremus i tornes a, a tindre un poc el, el camí errat. Eh, jo crec que moltes voltes, quan s'apela a la història, no se fa per una simple qüestió eh, romàntica o historiogràfica o, o documental o estadística, sinó també perquè moltes voltes, donant una ullada al passat, pots entendre eh, per on poden vindre les coses en el, en el futur. El que li està passant al València no és res que no li passara en els anys, eh, principis dels anys 80, eh, quan després de la Copa, Recopa i Supercopa d'Europa en Mario Alberto Kempes pues, es van començar a incubar tots els defectes que te varen dur al descens a segona divisió en el 86, eh, inclús n'hi han paral·lelismes que guardant les distàncies pues, són eh, salvant les distàncies pues, són prou prou semblants. La eh, remodelació de Mestalla per al Mundial 82 pues, va, va generar una sangria financera al club molt semblant a la que en l'any 2006-2007, quan se forja tot el projecte faraònic del nou Mestalla, pues va, va tindre lloc en, en aquests anys posteriors a també una època gloriosa, com va ser la del eh, doblet. I jo crec pues, que ja quan el València eh, puga sortir-se'n d'esta crisi tan, tan forta eh, societària que té, pues, que i ses mirades al passat servisquen per a, que no, per aprendre i que no es tornen a repetir eh, els errors en el futur. Uh -huh. Eh, estàvem parlant de, de tota aquesta insatisfacció, no? Vull uh -huh. dir, cada valencianista té en, en la memòria un equip guanyador, com a mínim un, i, en canvi, eh, el València sempre és un equip molt exigent. Fins i tot quan... Bueno, en canvi no, vull dir, per això, això fa que el, el València, eh, que Mestalla siga un estadi molt exigent als seus jugadors i pot ser una de les coses que ho explique és aquesta expressió de la voluntat d'arribar que no, no ve d'ara, ve de fa molts, molts anys. Sí, de l'any 23, i és que per al final eh, trobar un poc la definició del València n'hi ha que anar un poquet inclús a, al germen de la seva eh, fundació, moltes voltes li pega moltes voltes al, al coco intentant eh, trobar arrels, eh, motius, arguments, però eh, realment la Fundació del València ve generada per la voluntat de tindre un club representatiu en la ciutat, de, de la ciutat a nivell, a nivell estatal. Ja eh, l'any de neu pues, el futbol estava molt consolidat en ciutats com Barcelona, Madrid, Bilbao, eh, també pel sud eh, d'Espanya. El futbol havia d'entrar per, per Huelva a finals del, del segle XIX. I, i, el, i València, que era una ciutat molt, molt forta, pues, no tenia ese referent eh, clar perquè bueno, el, el, el gimnàstic, el Real Gimnàstic tenia una, <clears throat> una forma de ser pues, eh, molt romàntica, sí. molt amateur, i el Llevant eh, pues, serà un club molt... De fora del poble, podríem sí, dir. Sí, sí, molt orgullós, molt, molt peleó, molt eh, reivindicatiu dins del, dins del terreny de xoc, però no representatiu de la, de la ciutat. I al final pues, el València pues, pren l'exemple o la voluntat o l'anel de tots els clubs que no havien arribat a consolidar-se i d'aquesta iniciativa comú i és el, el club. I aquesta voluntat de voler arribar és la frase que Josep Siquel, vicepresident de la Federació Txecoslovaca de, de Futbol, que per, allà, per aquella època, als anys 20, pues era exportadora d'entrenadors de i de mètodes de futbol i d'entrenament a terres com València, que no estaven encara massa familiaritzades en, en el futbol d'alt nivell eh, és un dels factors que més el varen eh, sobtar, que més el varen eh, sorprendre, pues que el València, a pesar de tindre quatre anys de vida, perquè això ho diu en una conferència al Cine Moderno l'any 23, pues ja, eh, ja tenia pues, les estructures molt definides, tenia molta ambició com a institució i, i ella advertia d'això, pues, que, el, que eh, amb un estadi que estava acabat d'inaugurar feia poques setmanes com, com, com Mestalla, eh, pues el València tenia aquesta voluntat ferma de voler arribar i inclús va arribar a pronosticar que seria eh, un digne representant del, del futbol espanyol, com va acabar succeint. És una eh, anècdota que crec que és molt, molt il·lustrativa de lo que és el club i que eh, gràcies a Miquel Nadal en, la su obra La ciudad deportiva, pues va, va a desenterrar de, de, la meroteca y, yo creo que es e incluso pues, el You'll Never Walk del, del Liverpool o el Mescon Club del, del Barça, si alguna definición se le pudiera posar al Valencia sería esa, la voluntad de, de a arribar. Encara es perenne, ha continuado durante tres leyes. dècades i, i continua encara i se veuen aquesta insatisfacció, aquesta exigència i aquest inconformisme constant. Des de la directiva del club, a la que sempre des de l'afició se li ha tirat en cara, pot ser que no ha cultivat aquesta cultura del club. Sí que és veritat que dels últims anys s'han utilitzat eh, lemes com tornem, com el València nunca se rinde, que en certa manera estarien dibuixant... Sí, però també eh, crec que en, més que per una convicció de voler crear una cultura de club, crec que ha anat eh, més condicionat per una necessitat immediata. No? El Junts eh, Tornem era pues, eh, la, la voluntat de, de tornar a participar en Europa i en la Lliga de Campions després d'uns anys eh, pues, d'indefinició en, en Amadeus Albo, pues, en tots els canvis d'entrenador que varen haver pues, entre les experiències fallides de Dukic, Pellegrino, i, i, i després, pues, esta del el València sempre se levanta. Jo crec que és també, pues, més que una voluntat de definició, és un, és un crit de socorro eh, directament. Vull dir, ve condicionat per la realitat tan dolenta que viu el club, per l'amenaça cada volta menys latent d'un de, possible descens i, i més que el, que un pensament fred de voler instaurar quines són les, les bases o el, o el relat del club ve més pues, per la per aquesta necessitat imperativa. També al, al vostre article, el de la crònica inestable, parleu de l'estoïcisme contra la insatisfacció, és a dir, el València seria un equip insatisfet eh, en oposició a pràcticament tots els equips que no són ni el Barcelona ni el Madrid, o fins i tot el Barcelona tindria part d'aquest estoicisme de eh, som els, els entre cometes bons, perquè òbviament el relat de cada club és que són els bons, perquè el, el, el gran, sempre hi ha un gran i nosaltres lluitem contra el gran i sempre n'hi ha com... Sempre hem tingut mala sort i sempre ens han guanyat en tots els partits. En el València això no, no corre perquè el València patit finals, no? algunes <laughs> podríem fins i tot qualificar de dramàtiques, però sempre s'ha vist aquestes finals en nostàlgia i no en, en... Però és una nostàlgia no plorona, no sé si m'explico. Sí, sí, sí. No, és, és un club que, per exemple, mentre eh, l'Atlètic de Madrid va instaurar el seu mite del Pupas a partir de la final del 74, crec que va ser, perduda contra el Bayern de, de Múnich en la final de la Copa d'Europa, i a partir d'ahí pues, ha anat generant un relat que és molt, des del punt de vista literari, molt eh, atractiu, eh, molt, atractiu molt cridaner, però que traduït a, a la seva dimensió esportiva pues, per a mi és, és autolesiu. En canvi, el, el València, que no sap disfrutar dels, dels títols ni sap aprofitar-los per a consolidar-se com un club eh, poderós i anar menjant-li terreny cada vegada més a Madrid i Barça, eh, no, fa, no plora en la, en la derrota. La derrota per aquesta voluntat fundacional de, de voler arribar, eh, sobretot ens fot. O sea, és, és algo que no, no, no es rebosa en, en ese eh, victimisme. La, la, la, la prova evident la, la tenim en, en la final de la Champions, de, de 2001, no només en la final, sinó per lo que va passar en les setmanes eh, posteriors. Rivaldazo, venda sí. de Mendieta, sí, tot sí. que podria ser malament. Eh, que te dimitís el president, eh, se'n va l'entrenador, passen dos o tres entrenadors que te diuen que no abans de que vinga un, un absolut desconegut, Benítez. desconegut com és eh, Rafa Benítez. Això, eh, inclús la final de la Lliga de Campions, jo crec que probablement siga la, la més eh, dramàtica de la història, quasi en comparació a la remuntada que va patir el Bayern de Múnich contra el Manchester United en el 99, perquè eh, realment el, el València pues, ha passat a la història per, esa, perdent una final l'any anterior, la, tornes a arribar i eres l'únic equip en tota la història el que li piten dos penals en contra en la, durant el partit i que després te remunten dins d'una tanda que, que havies començat eh, guanyant i que tenies en avantatge perquè havia fallat amb el Bayern de, de, de Múnich. Eh, vull dir, després de tot això, mm, qualsevol altre club eh, haguera notat de forma mm, quasi devastadora pues, l'efecte d'aquesta tristesa, d'aquesta sensació d'oportunitat eh, perduda. I en canvi el València, sense sense el seu referent, en, en un nou entrenador, eh, eh, sense possibilitat de, de la revenja en la Lliga de Campions perquè una xilena de Rivaldo t'havia deixat fora en l'última jornada, va i guanyes la Lliga, vull dir. O sigui que, que pues, crec, crec que no pot haver un, un cant contra la, la melancolia més decidit que, que això, que que se te reproduïsquen els desastres i que, i que al l'any següent guanyés la Lliga després de 31 anys. Eh, pot ser, si no s'haguera guanyat aquesta lliga o fins i tot després no hagués vingut el doblete, haguem caigut en la melancolia o...? No, perquè vull dir, ja en, en altres temporades pues, també se varen perdre eh, finals, eh, se varen... Pues, això, no, no, és, no, no és un equip que faça de la, derrota pues, un, un exercici massa, massa melancòlic o massa trist. Eh, diguem que és inclús un poc l'excusa per, a, per a tornar a intentar. Realment el problema del València no és tant perdre final, sinó guanyar-les, perquè tot el que ve després de digerir un títol pues, és, sí, sí. és, és, eh, és desastre les dues últimes voltes que hem guanyat un títol europeu, quasi acabem, eh, una, una vegada acabarem en segona i l'altra quasi que sexta i esperem que siga només quasi. Sí, bueno, està la cosa encara va haver de patir. I, lo, i les últimes voltes que hem perdut finals europees, doncs pues mira, no mos va anar malament. Sí. Eh, bé, deixem potser eh, la, la búsqueda de la identitat per lo que seria la introspecció o el relat i passem a un altre relat també, no? perquè jo des d'últimes vespres a Mestalla, sobretot en la figura de, de la huerta ho he vist, però no anem a parlar de la col·laboració de la huerta, anem a parlar de La ciutat de la fiesta eterna, que és la col·laboració de Paco Chisbert. Sí. Uh -huh. I que parla, pot ser, de la relació entre el València Club de Futbol, la festa en la ciutat, parla un poc del Carmen, però sobretot la ruta del Bacalao, i els futbolistes festeros, que ja n'hi ha hagut molts. I... Sí, dins d'aquesta lleugeresa, no? perquè moltes voltes també per a intentar diagnosticar quin és el lloc del, del València en el món, eh, el fet de que estigués en una ciutat com, com València també distorsiona aquesta imatge, fa el que dèiem, no? més borrosa la, la, la foto. I, i estar, pues, que el València estiga ubicat en València, eh, pues és un dels altres d'aquests factors no? que fa que, que no se sàpiga molt bé que el, o sea, que l'arrelament de, de molts eh, futbolistes pues, per moments parega eh, molt, eh, molt més, eh, no sé, molt més eh, relaxat, no, no, no tan arrelat, no? I, i Paco Gisbert ho traça en la seva eh, maestria habitual per a tocar estos, estos temes i, i sempre pues, eh, enllaça molt bé pues, les èpoques victorioses i no tan victorioses del, del València pues, en generacions de, de futbolistes que varen rendir tant al camp com, com fora, i ho, i ho fa molt bé des de l'època <clears throat> de, pues, del, de final del 70, quan el València era l'equip galàctic, perquè el Madrid estava poblat de, de, de Garcías, i, i el València pues, tenia a Mario Kempes, el Lobo Diarte, Johnny Rep, que eren com els Neymar, Messi i Luis Suárez de, de l'època, i, i encara inclús en un toc més, més salvatge i, i sentimental que, que, els tres, eh, que les tres estrelles del Barça i, i feien pols el, el, el valor dins del camp i després, i després la, la ciutat, en les expedicions a la discoteca Sami, inclús eh, ha, tinc amics en l'Eliana pues, que m'han contat anècdotes com que eh, Johnny Rep va acabar eh, fent un, un, alunizaje en, una eh, eh en la plaza del poble de, de Leliana, eh, una eh, tornante de festa. y bueno, pues es esta me va dins de la idiosincrasia pues, un sport como el fútbol pues, que te idols que realmente es eh, Chenchove de ya millonaria, los millonarios prematuros, ¿no? que ya Bielsa en el, en el Athletic de Bilbao, i s'ha juntat tot. Fama, una ciutat eh, pues, que incita a la, a la festa i, i ha passat en totes les èpoques. Paco Gisbert pues, també parla de, de Lugo Pénez, de, de Romario, de, pues, de, de Verbanega, de Silva i Alexis, vull dir, i ara pues, en, en l'època actual probablement també també passe, però vull dir, tampoc n'hi ha que dramatitzar massa en, en, en aquest fet perquè és això, pues, gent jove, milionària, que, és idolatrada eh, al, al seu pas pel, pel carrer i, i en una ciutat com València pues, lo, lo, lo raro és que no passarà. Uh -huh. De fet, se veu fins i tot en simpatia, no?, estos fets, eh, fins i tot futbolistes com Romario, que el seu pas pel València, diguem, que fon un poquet, un poquet pirotècnic, podríem dir, un futbolista que se lesiona fent una xilena a mitjà del camp en un amistós de pretemporada, eh, se veu fins i tot en simpatia, no? Potser a és el que més se li ha Se li sí, però Eber va negar per un poc els moments d'indolència que tenia dins, dins del camp. Mm. Eh, a una persona, per exemple, tan, tan assenyada i, i en sentit comú i en, entrellat com Antoni Zubizarreta, pues, li descol·locava que, que Mestalla eh, cridara eh, vete de fiesta, Romario, vete de fiesta, després de marcar-li un gol al, a l'Oviedo, que crec que va ser el seu últim gol com a, com a valencianista eh, perquè aquesta, aquesta setmana eh, havia sigut notícia a Romario pues, perquè les discoteques de València entre setmana les, les havia fet verema i, i havia arribat al partit pues, envoltat de, de polèmica i als 5 minuts pues, havia marcat un gol. És també pues, el component eh, el component pirotècnic pues, s'associa a tot, des del tractament mm, informatiu, eh, de vegades com el comportament de l'afició i el rendiment dels, dels futbolistes. Eh, hi ha pues, futbolistes d'un perfil més callat, sacrificat i, i honest, pues, que de vegades s'enduen moltes més bronques i, i altres que són més efectistes, més pirotècnics, no? I, i en canvi, pues, d'una eh, chilena estéril en el mig del Camp o inclús eh, no només ja de, de efectes tècnics, sinó també pues, d'una falsa garra. No? Jo recordo a Kili González lluitar per balons que tot el món sabia que se n'anava fora de banda, però que feia alçar-se a, la, a la tribuna. I, i en canvi, pues, futbolistes en, eh, en més parsimònia, més tranquil·litat, però en un rendiment realment millor pues, han reboot eh, han, han, rebut pues, de, Mestalla, tipo Fernando o Dani Parejo, eh, en estos días. O Buque, él eres más lento que Buque. Exacto, sí. y ve de futbolistas extravallados, podría ser uno Happy Fuego, que es eh, en el número y probablemente el único futbolista de la plantilla que estiga mentalitzat per al repte actual, que és el de salvar-se del descens, sí. però també podríem parlar de, abans comentaves Romario Bete de Fiesta, i seguit en l'any estaríem parlant de la temporada 98, probablement va ser del Gol Gran, i en aquella època Gol Gran era Rafa La Huerta, qui fa sí. una col·laboració, podríem qualificar de surrealista, no?, de caràcter literari, uh mhm. -huh. eh, Hemingway en Mestalla, sí. en una il·lustració de l'altre La Huerta, el del dissenyador gràfic que també ha fet la portada, i bé, en aquesta eh, il·lustració apareix eh, Vicente Peris, sí. perquè jo he adivinat que aquest eh, article de 4 o 5 pàgines, un xicot relat jo crec que molt, molt interessant, és un homenatge a Vicente Peris de sí, caràcter sí. surrealista. Sí, en tota regla. Pues el, és que jo crec que Rafa La Huerta ahir eh, arriba a plasmar tots els matisos que, que, té, el, que té el València. Eh, situa molt bé, fa un retrat de la ciutat i, i del club en les últimes dècades, des de la mort de, de Vicente Peris eh, l'any 72, 73. 73 crec. sí. I, i tot, pues, tot el desgovern institucional un poc entre, entre cometes quan ja s'ha ja perdut la, la referència d'una personalitat forta institucionalment i Yo creo que intenta, intenta dir pues, que en qualsevol otro club, en qualsevol otro país, la figura de Vicente Peris, no sé, en el Atlético de Madrid, en el Liverpool, en el Athletic Club, en el, en el Barça, pues tendría la, <clears throat> alzada de, de, mires, el respeto y la reverencia que eh, desperten figures como Santiago Bernabéu o eh, Vicente Calderón, i, i, i en canvi així un poc per la per esa nostra manera de ser que ell, mm, ell eh, Rafa també pues, descriu molt bé en, en, el seu, en el seu relat, fa pues, que, que, que s'evapore, que no es prenga en consideració, que tot pues, es reduïsca una, una miqueta a, a l'anècdota. I, I, bueno, eh, pues, s'ha aprofitat este número de la, revista pues, per a, eh, per a posar en valor aquesta figura desconeguda per a molts eh, valencianistes i necessària també per a, eh, per a ser un club més, més, més seriós, més eh, en, en una presència institucional més, més forta i, i sobretot que faça que el, tots els que vinguen així pues, moltes vegades el desarrelament de molts futbolistes ve condicionat perquè venen a, a, a, a Mestall, al València, i ho veuen com, com un equip de pas, com un equip que no té uns valors massa eh, assolits, no és com, com quan arribes al Liverpool i veus el John Liverpool Calón, al Barça al més com club, que ja pues, com que eh, t'imposa, pues, tots aquests valors en el valencianisme els representava Vicente Peris i després de la seva tràgic ha mort després d'un partit contra eh, l'Atlètic de Madrid resolt en gol de penalti de, de Claramunt ningú ha, ho ha tornat a, a exercir, tal vegada únicament i pel seu paper crucial en el rescat del club eh, Arturo Tuzón, Tuzón. sí, però, però bueno, eh, després d'això pues, hi ha l'entrada del, del futbol i del València en particular en la llei de societats anònimes on ha primat més pues, la lluita de poder, no, no s'ha vist ja representat per ningú. Tan malament està la cosa que hem de reivindicar a Vicente Peris o Tuzón com a una persona que va tindre trellat. Sí, sí, no? sobretot perquè eh, moltes voltes és que eh, es cau en, en l'error no? de, de pensar que pues, que aquesta sensatesa en, eh, per a dirigir un club o aquesta seriositat eh, són sinònims de, de no voler ser... Eh, o aquesta humilitat són sinònims de no voler ser competitius, ni ambiciosos, ni, ni, ni, ni aspirar a títols, però realment lo que aquesta manera de, de ser el que te fa ser és un club més seriós, més respectat i a la llarga, i està comprovat, més ambiciós i poderós esportivament. Però funciona eh, l'altre, pues, intentar arribar per el camí més curt, eh, pues, eh, es gasta moltes voltes en la massa social com a un, un arma no? també per a eh, sacsejar l'arbre no? I, i que tot vagi pues, de manera més, més caòtica. El procés de venda va ser una oportunitat preciosa pues, per a que aquesta transició eh, necessària, bueno, necessària o, o, o imprescindible perquè no hi havia cap altra alternativa pues, permetrà sentar les bases d'un club fort i en canvi va ser un, una transició molt, molt hostil, plena de, de trampes i, i en una violència ambiental que, que es, es, es va patir en molts mitjans de comunicació, també a nivell de, dels aficionats i, i que no quedarà en cap manual com a una manera tranquil·la de, i, i entrellat de, de fer les coses. Molt bé, Vicent, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat i per les teves reflexions. Eh, tancarem en un últim detallet, tret de l'entrevista a Javi Fuego. Javi Fuego, a, a, a tenor de tot això que dius de Anfield, no? de, de You'll Never Walk Alone, més que un club, dia que eh, la que un futbolista, la cultura del club, diguem, és el respecte. Simplement és el respecte a, l'entitat sí, on estàs. Sí, sí, no és l'efectisme de, pues, de besar-te l'escut ni de celebrar els gols de manera lacrimògena, sinó tot ve molt, és més, és més eh, la sinceritat real, sentir els colors, és eh, respectar-los, saber en quina ciutat estàs, saber el que representa el club, i ser molt professional cada dia en cada, en cada entrenament. Probablement això no dona, no dona titulars, no dona minuts eh, en, en los Manolos eh, ni, ni en Pedrerol, però és realment eh, el, un, un model i, i un exemple d'estar compromès, de ser respectuós i, en definitiva, de sentir els colors. Molt bé, Vicent, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida i sempre amunt.